What's up les copains, on est en route pour le mont Igen. Igen. Igen. Igen. Euh, la route est un peu bordélique, ça secoue un peu. On va se lever à 1h du matin pour monter euh, tout en haut. Euh, c'est parti pour l'épisode 3 de What's Up Ellie. C'est parti C'est la plus belle route que j'ai jamais vue oh. Regardez-moi ça On se fait doubler par un scooter <laughs> Oh fuck, What that oh, On est en train de perdre des pièces de la voiture. <laughs> Alors on va passer la nuit là. Euh, il est à peu près 5h, on va s'endormir vers 6h. On se revoit à 1h du matin. Ça c'est mon lit. Alors il est 1h du matin, on vient de se réveiller. On a dans la voiture, on n'a pas très bien dormi. On va prendre un petit café, puis on va commencer à monter. Donc il est presque 2h du matin, on est arrivé, ça sent le pourri. <laughs> Et euh, le bon du matin. Ça commence on va commencer la descente, on voit déjà, d'ici les flammes bleues. C'est absolument magnifique. On vous voyez rien, mais on voit c'est beau. Ah, on est en plein milieu du cratère. la C'est absolument magnifique, la femme est, est toute bleue et esplendissante. que problème c'est qu'on prend des grosses fumées dans la gueule pour pleurer. C'est absolument horrible. Luc, je suis ton père. voilà, il est 9h du mat. On a marché pendant 6 h Mais par contre, c'était magnifique.